Hello，欢迎回到音途。哦，我最近遇到一个案例，这位朋友在公司内部等待晋升主管的职缺有五六年有了，但是一直没有轮到他晋升，所以他最近很积极的在对外寻找主管的工作。啊，找了一阵子之后，他发现自己遇到了几个困难。那第一个最主要的困难是他三十九岁了，挂一个 team leader，但是 没有实际的主管头衔，虽然他有一些领导团队的实际跟经验。那第二个是他也有拿到一些外商的工作机会，哦，但是每次总是死在那个英语的面试上面。那我觉得这两个不算是太特殊的问题，所以我想把我个人的观念跟克服的方法分享给你。那针对第一个问题，我认为职业转换上的困。 哦，四十岁不会是一个最大的阻力。我认为比较有可能的是，你错过了植牙黄金期的经历。当你的哦植牙有一个连续性的轨迹，大约五年之后，你开始会进入一个植牙的黄金期。那所谓植牙黄金期，就是你会开始见到许多哦，让你的植牙有大幅往前进的机会，一直出现在你的面前。 那在植牙的黄金期的前之前呢，你大概是处于一个默默埋手努力，哦，默默工作的状况，哦，默默耕耘的状况，啊，但是一旦进入植牙的黄金期之后，你必须改变你的工作方法，改成以经营的方式来进行对待你的植牙。那植牙这个黄金期呢，能够持续多长，或者是它带来这个动能？ 在你过了黄金期之后，还能推动你多久？往往看的就是你当时啊，在这段时间里面经营成果。那你错过之后呢？你比较容易在往后的质押转换上陷入被动的状况。所谓的陷入被动，是指说，当你看到机会的时候，你能主动把自己的能见度提高的机会会变少。我举个例子，当有个工作机会出现的时候。 他可能开了十个 qualification 给你，啊，像是我个人的话，我六到七个符合，我就会冲了，因为我认为剩下没有符合部分呢，靠我个人的价值是足以弥补这一块，甚至是它远比全部 qualification 都要符合的价值来的高。那确实我的成功率也不低，但是我在服务许多客户的过程中。 帮助许多朋友的过程中，我发现很多人如果这十个没有全部符合，他是不敢去投这个机会，因为他不知道啊，没有符合这个空缺呢，要用什么样子的价值来弥补。那我个人认为呢，这个是有机会去克服的。他只要能找到你能很快速的把你的个人你你的个人价值做变现的地方，第一个是你的公司，你的组织呢从大转小。 许多小公司呢，他想要从大公司里面吸取一些经验，来改善自己的一些做事的方法，来提高它的效能。那像这种的主管缺呢，你可以做一个很快的价值变现，让你有更高的机会去争取。那第二个方法是把你的平台从大转小。所谓的平台，指的是说你利用你以往沟通或者是跨部门协商的团队大小。 或者是你自己带的团队从多人换成比较少人，这个你本身呢就具有足够的沟通协调能力，所以不会有人去质疑你说你在没有主管经验的状况下带这样子的团队会带不来，因为你以往的沟通协商的能力就已经超越了目前的平台，至少你是应该有足够的能力是可以符合的，哦，这也是可以马上变现的地方。 第三个是你去争取一些相对难做的职位。所谓相对难做，是指做例如这个位置上的人总是待不久，或者是这个位置上的工作成果一直很难被展现出来。在这种状况下，主管他通常为了啊培养这个位置上的人才，他看个人特质的重比重，通常都会比啊技术跟经验，甚至你的头衔来的重。 所以这是一个很好可以去争取的机会。再来，关于第二个困难就是英文面试的问题。我觉得台湾人在这一点上，他本身有一些先天的弱势，因为他并没有太多的机会去练习英文的听跟说。那英文很多人喜欢拿多语的成绩来去做一个评价，多又分听跟读写两个方面。 读写很多人，我看他都已经考到四百分、四百多分，他还在设法的增加自己的单词量，正在背一些更多的词汇。但是我认为呢，你随着年龄越来越大，那你的记忆会一直在衰退。你去花力气去背单词啊，其实那个效果是不好的。你不如把这个时间跟力气拿去练听跟说。练听跟说呢，你在面试里面最需要的，并不是更多的智慧。 而是你习惯听英文的听力，跟你有办法表达的临场反应能力。你可以找一个啊，能力跟你差不多相当的人，他讲的你是听得懂的。这样子呢，你就可以让你的耳朵习惯去听英文的句子。否则你听不懂，这个就等于没有练到。那再来就是说，你可以用现有的词汇来表达你想要表达的字句就可以，不一定要学更多更特别的词汇。 我们举一个例子是这样。The b r a c k a g e of Ukraine hubs causes grain crisis。你也可以用一个比较简单的字句来表达，就是换成说，We have a a food problem because the Ukraine ports are locked down。这虽然说它用的是一些比较常见的字句方法来表达，但是你可以平顺而且准确表达你的意思。 那关于练习英文呢，我也有个影片哦，在另一部影片里面有说明到说，我怎么样子去自我练习我自己的英文能力哦，有兴趣你可以参考看看。那希望说我的这个分享呢，能帮助到有类似相同困难的朋友。那如果你有没有其他的问题，欢迎留言，我们可以再来讨论。